ホワイトバード Thank you Long long before In the spot Old man and Old woman Live in house The cold day Old man go to city Sell tree h Go to rice area one white bird in the trap. Heartbreak old man help white bird the night. Old man say I helped white bird to old woman. トントントントンと ノックスタンド。I'm sorry. Please open the door.Young girl saw. ブブブブ Old man. Open the door.Beautiful girl. Starting. Old woman. Surprise. Oh. Oh. Very cold. Let's go. オールドウーメンテイクアウトガールインザハウスガールセイ、プリーズ、アイワン want to c h オールドマンアンドオールドウーメンチェックインザガールガールイズ。 only one スペース is nothing ガール live with old man and old woman in the house in the morning girl go to フフラッグミミシン the ルームヤングガール say Don't look me in the room and days Girl have beautiful curtain out room the beautiful curtain is big money first is defense promise old man and old woman look smart girl diet slim body make waist shape date the day look in the room white bird out my hair in the garden. I'm helped white bird. I want to say thank you. I go to old man and old woman's house. But goodbye. ホワイトバード say final flying sky finish